как только у какой-то страны исчезает леопард, эта страна захочет другой танк. Туда заходит Абрамс. А это как автодилеры. Автодилер ставит свою сеть продажи, свою сеть э, запчастей, свою авторемонтную мастерскую. Американцы начинают задумываться вообще о процессах, только когда у них угроза непосредственно под порогом, возле их дома. Переворот на Украине раз – ну, плохо получилось. Второй раз, о, хорошо получилось. Третий раз непосредственно боевые действия. Это модель. с э, пакета помощи военной, которую все сейчас обсуждают. На ваш взгляд, чего здесь больше? Э, реальной военной помощи, либо это такой мощный пиар-ход, э, который просто символизирует поддержку стран Запада, если говорить и о танках? Или же это такое окно дополнительных возможностей для поставок последующим более мощных вооружений, в том числе авиации? Если говорить о пиар-ходе с точки зрения международных отношений, то сделано все возможное, чтобы фокус сконцентрировался внимание на немцах. Такое ощущение, что французы не поставляют, или греки не поставляют. Вот эта концентрация внимания на немцах э, с менжеванием Шольца, поставим, не поставим, с ответственностью немецкого народа, ощущение, что цель была не в том, чтобы леопарды поставить как таковые, а чтобы все-таки у русского человека проснулось в позвоночнике ощущение давно забытые. Это когда ты слышишь немецкие танки. Э, немецкую речь, э, лают немецкие овчарки, и немецкие танки с крестами в позвоночнике все-таки просыпаются определенные вещи. И они были похоронены, все-таки мы общались с немцами очень даже хорошо. Вот. И это с точки зрения пиара. С точки зрения других окон Навертона, Э, ну, скажем так, э, не успели решить э, леопардами, уже разговор идет о самолетах и подводных лодках. Ну, тогда да, надо исходить из того, что полгода назад никто не думал всерьез, что леопарды будут поставлены. Никто не думал, что небо будет прикрыто. Значит, нужно считаться с тем, что будут поставлены и Рафаэль, и Торнадо, и F-15, и F-36, и э, на некоторых самолетах есть возможность э, закрепить ядерное оружие. Притом немецкие самолеты, например, они с немецкими грузиками, с немецкими пилотами, а ядерная бомба американская. То есть в этом отношении, если в э, украинские руки попадает другое оружие, которое имеет дальность полета, скажем, ракеты средней дальности, самолеты, которые могут доставить ядерное оружие, то, в принципе, э, считаться надо Э, с неминуемым тогда началом Третьей мировой. Но со стороны украинских политиков, э, действующих украинских политиков, э, все чаще, да и на протяжении достаточно долгого времени, слышны ну, разной степени интенсивности разговоры о том, что неплохо бы и Украине самой иметь ядерное оружие. С точки зрения производства ядерного оружия, то понятно, например, тому Иран, достаточно тяжелый технологический процесс, и это Э, невоплотимо, скажем так. И опять же, пример тому, как относятся к иранским объектам, э, центрифугам по урану, и, в принципе, в ранней стадии можно все это разбомбить. То есть оно понятно, то есть Украина имеет ядерные электростанции, тоже считайте это производство определенное. Э, я бы концентрировался не на том, имеет ли, понимаете, ведь поставка определенных, объединенный уран, например, снарядов, Э, который там, против танков задействован в принципе. Украине э, не дадут, если что, бомбы, если надо будет. Надо рассматривать готовность украинских политиков применения э, в войне определенных методов, которые считаются красной линией. Ну, красной линией там не для нас, а вот именно для них. Не дай бог у них будет оружие массового поражения, они будут готовы его применить. По крайней мере, они будут рассуждать на эту тему и вряд ли будут Э, в этот момент э, опираться там, на размышления Шольца или Макрона или Байдена. Сами примут решение. Это опасно. А второе, я считаю, нужно концентрироваться сейчас не на теоретических таких, то мол, будет Украина, не будет ядерное оружие, а опять же на методах ведения войны. Если Украина на территории России действительно, и не только на территории России, э, засланные, спящие, готовые делать теракты, Э, работающие в стиле необандеризма э, профессионалы, беспощадные, которые ждут только приказа и начнут совсем другую войну вести. То есть насколько война с поля боя может переместиться действительно в такой в террористический режим, насколько из Украины сделали реально Афганистан по-европейски. Но в таком случае очень э, многое, не то что многое, а все, наверное, зависит сейчас от э, э, успехов в зоне столкновения непосредственно. Что, на ваш взгляд, должно произойти такого серьезного, чтобы, возможно, и Запад пересмотрел свои планы? Ну, насчет серьезного, насчет серьезного, я бы не приписывал все к повестке военной. Военная повестка – это вещь серьезная, но должна быть еще политическая повестка. И мне кажется, здесь как раз открытые карты сыграли бы свою роль, потому что если станет доступно э, реальное количество потерь, реальное, э, то есть начиная от э, двухсотых и заканчивая трехсотыми, то тогда Украина может переосмыслить в лице народа, зачем нужен такой э, главнокомандующий, Э, у которого есть мистические задачи, то есть какая-то риторика «Крым освободим», э, вернем границы 91-го, оккупанты заплатят нам э, репарации, мы будем жить богато и счастливо на этих репарациях, осталось погибнуть еще стольки людям. То есть это не географическая привязка. Принуждение к миру, принуждение к капитуляции – это две разные вещи. Капитуляция, понятно, это полномасштабный проигрыш, и еще и суть над военными преступниками. А вот если разговаривать с точки зрения принуждения дипломатическим переговорам, здесь две вещи. Первое, это, конечно же, э, народ должен осознать трагедию потерь и смириться с определенными вещами. То есть э, послужить такому толчку могут слова одной матери из Луцка. Э, я в Фейсбуке прочитал это. Э, смысл такой. Да мне плевать было на эту Восточную Украину, мне плевать было на этот Донбасс. Жила себе и жила. А тут повестка пришла, сына забрали. Э, ну вот ни разу не интересовалась я этим, там, Луганском, Донецком. А сейчас вернулась уже все, уже вернулся гроб. теперь я интересуюсь, вот зачем оно мне нужно было. То есть мне эти сказки не нужны. Вот есть в народе такое брожение, потом, э, ведь брожение будет не только антизеленщиной, там, Э, Антизалужничная, хотя военные, кстати, лучше понимают, чем политики некоторые вещи, особенно трагедию смерти. Э, в принципе, и антиамериканизм должен появиться. Мол, Америка толкает нас на это, а зачем? То есть нашими руками делают что? Вот эта трагедия смерти, она может очень сильно подтолкнуть, но я не вижу осознание смерти Зеленского. То есть это игра, в принципе, пешками, когда не очень понимаешь, как играть, а пешку не жалко. Ну, ну дал я тебе ладью, ну дам я тебе ферзя. Я же сейчас получу еще новую. То есть это вещи такие очень тонкие и они эмоциональные. А второе, я так скажу, э, если взять, попробовать все-таки взлететь на высоту птичьего полета, посмотреть это американскими глазами, Э, есть момент, когда Америка перестанет зарабатывать на этом деньги. То есть вот. деиндустриализация Европы, э, <laughs> она как идет? Есть концерны, которые бегут. Они бегут, потому что у них э, с точки зрения бизнеса нет больше выживаемости, они потеряли свою конкурентную способность. И легче сейчас это осознать и куда-то сместиться. Есть концерны, которые двинулись в Китай, есть концерны, которые двинулись в США, их больше намного. Э, топ-менеджеры, ты управляющего так просто не найдешь. Воровство топ-менеджеров – это очень серьезная проблема. Э, тоже двинулись в основном в США, из Европы. И вот э, невозможно же все забрать. Есть точка, в которой больше из Европы ничего не выжмешь. Есть точка, в которой ты не предоставишь, опять же, вот беспилотник можно продать как аппаратуру медицинскую берите бесплатно, а вот капсулы покупайте и очищайте свои почки, там, диализ. Это же модель бизнеса. Точно так же возьмите себе бесплатно беспилотники, но ну, вот образование и техосмотры будете оплачивать. Вот когда точка достигнет максимального бизнеса уже э, не сопротивления, в принципе, Америке будет неинтересно вкладывать деньги. Потому что деньги читать американцы умеют. За каждый подаренный танк они получают контракты из Европы. Америка под шумок, под э, визги страха э, заключила контракт о поставке самолетов вот в Европу, там Польша 100 самолетов. Вот этот контракт, это достаточно сильная игра, но она заканчивается. То есть э, я вложил 100 миллиардов, но я вытащил-то 400. Но если я вложу 500 миллиардов, а вытащу те же самые 400, Америке тоже будет неинтересно. И вот здесь вот с точки зрения экономики мы подходим к краю, когда начинается Э, разговору о замене, то есть то, что никто не видит. Тогда мы вернемся к началу разговора. Почему Шольц не поставлял сразу леопарды? Он действительно считает, что он имеет какие-то специфические отношения с Россией и Украиной? Нет, конечно. Тогда бы он не поставлял и бронетранспортеры Мардер, вот эту куницу. Э, разговор был только один. Ну, как только у какой-то страны исчезает э, леопард, эта страна захочет другой танк. Туда заходит Абрамс. А это как автодилеры. Автодилер ставит свою сеть продажи, свою сеть э, запчастей, свою авторемонтную мастерскую. Свято место пусто не бывает. И Шольц понимаешь? леопарды уходят, заходят абрамсы, германские. Э, теряют теряют рынок уходит. огромный, конечно. Да, они уходят с рынка лет на 30. Лет на 30, посмотрите, они поставляют броневики 40-летней давности. То есть это говорит о том, что... Ну если... и леопарды, собственно, тоже не новинка так уже, если... Ну, она не новинка в контексте, когда создали, а с точки зрения для появления на европейском рынке, то американцы, конечно, хитрые. И Шольц сдерживался именно потому, что он торговался что дайте мне гарантии, леопарды выйдут, но вы потерпите, и леопарды снова закажете, а не будете замещать чем-то там корейские танки существуют, опять же, Польша закупила там, в огромном количестве корейские танки, уже корейские цеха стоят на территории Польши. И вот этот вот торг, он вне глаз, но он абсолютно справедливый с точки зрения тяжелого машиностроения Германии. Насколько Шольц его вытянул, <laughs> никто не знает. Этого никто не знает, это все за кулисами. И э, там старый не старый танк, а с точки зрения денег, мануфактурно сегодня собирается леопард, то есть это практически ручная сборка. Э, с момента, как бронь уже есть, есть заказ, года два длится, когда появляется уже у заказчика леопард. У американцев конвейерное производство все что намного быстрее идет. И в этом отношении сама неповоротливость европейской банковской системы, которая опаздывает там, с процентами, банковскими ставками, э, система кредитования новых бизнесов, государственная поддержка, это все в Европе, оно не конкурирует с Америками. Так что вот тоже момент очень интересный. Э, когда Запад э, начнет осознавать, что инвестиции в войну больше, чем прибыль, а Запад – это один игрок. Это не Франция, это не Германия, это Соединенные Штаты Америки. То тут же начнутся э, такие попытки надавить на Украину. Я думаю, американцы владеют инструментом и переворот в Украине сделать, это в принципе для них задача, как орешки щелкнуть. А переворот на Украине, это может быть и э, с точки зрения военных. Я давно говорил и говорю, что один из вариантов урегулирования – это военный переворот на Украине. Потому что военные понимают, что происходит на линии фронта, они пальцем тыкают и говорят «хочу, хочу». И в этом отношении э, человек, осознающий потери своей страны, ну давайте так, Украина – это не экономика. С точки зрения экономики это больше не страна. С точки зрения народа, да, произошло сплочение, да, абсолютно отработали э, очень профессионально и пропаганда, и психологи. Э, народ есть, экономики нет. Оружие, оружие только поставляется из внешних источников. Э, работают на полной мощность проекты, которые перезапустят экономику, то, что Европа обещает, там это область немцев на восстановление, это область голландцев на восстановление. Оно все красиво звучит. Э, Пример тому Турция. Вот как, как только заканчиваются конфликты, э, то начинается выкручивание рук. Начинается перепрошивка администрирования управления полностью под свой покров. Э, да, для Украины это тоже ок, с точки зрения государственности, с точки зрения народа тоже. Но до этого же дожить надо. А вот здесь вот насчет дожить, опять же, критическая масса смертей – это народ. И вот народ на улице не выйдет, он сплочен патриотически. А вот если военные, например, поставят ультиматум гражданским, ну, Зеленскому, я вижу изменение хода вообще. Вот, э, ведь важно же остановить э, братоубийство. Это очень важно. Вопрос Но... как и кто это может сделать. Борис Джонсон, да он плевать хотел на э, нас всех. Да, мне кажется, там им всем плевать на нас всех с точки зрения именно того, что у нас действительно идет братоубийственная война. И на наши эмоции им тоже наплевать. Почему бы самим как-то вот, ну, не формировать повестку? Давайте исходить из двух вещей. Ну, там, изменения э, э на линии соприкосновения настолько быстры, ну, Украина скажет, что стоп, останавливаемся, потому что теряем э, мощно территории, людей. Э, как вариант. Но если исходить не из военной повестки, опять же, если исходить из гражданской повестки, я считаю, что важно осознать, как работать с населением. И здесь информационные потоки не должны быть им подробными. Вы вот сказали, что мы смотрим, как они делают, а потом пробуем что-то осознать. О, а мы тоже это так умеем. Вот приблизить победу можно простыми вещами. Это э, или поражение. Это забрав или подарив э, у народа веру. Ну, веру в достижение цели. Или осознание трагедии. И вот здесь, вот, конечно же, пропаганда работает. Война пропаганд есть то, что называют инфовойна. На самом деле это война пропаганд. Э, и в ловкачи, которые Украине дали абсолютный нарратив. Абсолютный. То есть победа вот-вот сейчас будет. Это может не сработать. Здесь как раз боль и трагедия, и такая абсолютная жесткая правда может сработать совсем по-другому. Потому что, э, знаете как, давайте так тоже по-честному. Э, во время Второй мировой войны, когда немцы вывозили украинских женщин, увозили по двум принципам – симпатичная и работящая. Все. А потом они не возвращались. Они не возвращались, они осели в Баварии, они поднимали баварское хозяйство. Там, если посмотреть на имена, на фамилии вот этих бабушек, ну, как правило, это уже, даже их уже и нет живых, э, то это вывозили вагонами. Демографическая кража – это страшная вещь. Если правда посмотреть в глаза, то получается как? Женщин вывезли, мужчинам не разрешили поехать в Европу. Эти женщины, если они с детьми, с детьми пойдут в школу, разницы нет, это будет Польша или это будет Германия. Женщина пристроится, чем дольше будет идти война, тем больше разрушенных семей будет. Женщина пристроится, выйдет замуж, дети уже овладеют языком, уже будут подзабывать свой родной. Я 30 лет прожил за границей, я прекрасно знаю, как это происходит. Если ты полностью интегрировался, если у тебя нет связки, ты не мотаешься на самолете там, раз в месяц домой, ты отрываешься, тебя больше это не интересует. Там, а, ну да, раз в пять лет, потом друзьями раз в десять, это на этом заканчивается. А сейчас нету связи, ты не прыгнешь в самолет просто так. И вот здесь вот, на самом деле, это война разрушения семей, но в другом контексте. Демографическая кража произошла. Плюс мужчины погибают. Мужчины в возрасте детородности. Не старики какие-то, а это детородные нормальные мужики. Это тоже очень сильный удар если посмотреть на будущее Украины, ну экономику восстановят, может быть. Я поверю в это, почему бы и нет. Вы не вернете определенное количество семей никогда уже. И вот этот вот удар демографический, это все к нарративам относится. Где эта линия, когда нужно остановиться? То есть страна Украина превращается в 20 миллионов, в 15 миллионов. Где эта точка? Спрогнозируйте на будущее как эти люди будут жить. Что, города отстроят, э, и потом будет искусственное пересечение людей визы, лишат визы и будут как-то насильно Не верю я в это. Зная о том, как относятся к украинским женщинам, она именно по принципу красивая и работящая, да сделают все возможное, чтобы она там осталась, чтобы кровь разбавила. И это не какой-то там конспирологический заговор, это, это, это уже трагедия целой страны, демографическая проблема. И в этом отношении, ну, таких нарративов много, о которых нужно работать в информационных потоках, объясняя людям трагедию будущего. Потому что украинский нарратив пропаганды – это, наоборот, счастье будущего. Да нам еще сейчас подкинут, там сейчас ракетки подарят. Во-первых, отомстим за все москалям. Во-вторых, э, запустим процессы репарации. Там вся нефть русская будет теперь там наша. Все алмазы будут тоже наши. Но это миф. На самом деле это миф. Не потянет ни Украина, ни США такого мифа запустить такой процесс. И в этом отношении мир можно приблизить, когда есть желание не воевать. Притом это относится ко всем сторонам. Когда есть желание не воевать. Вот сейчас такие лютые сцепились, там мы здесь побеждаем, мы лучше. И в этом отношении простой человек, он не заинтересован ни в коем случае в войне. Ему бы работать, жить, успокоиться. А ведь нельзя. О мире говорим. Не, а, а <laughs> да, ему ж, не, <laughs> ему ж не даст никто так делать. <laughs> Ну, конечно же. Я считаю, что приближение к миру – это очень откровенный, честный разговор обо всем. О детях за границей, о женах, о женщинах э, о том, что можно работать дальше, о том, что можно договориться, о том, что действительно сделайте опрос. А действительно люди хотят на Западной Украине погибать ради мифической донецкой земли, там отомстить кому-то. Да, боль есть, ненависть есть. Но есть и осознание, куда эта война дальше идет. И чем дальше, э, в этих танках-то, леопардах, э, кто погибать будет? Славянин, украинский. Где-то грань, э, когда внутри населения зреет четкое понятие «я хочу мира, я не хочу больше вот, вот этой мясорубки». Ну, очень хочется надеяться, что это осознание, оно как бы уже есть. Просто пропагандистская машина, которая действительно очень отлажена и здорово работает, надо отдать должное, но на Украине она, в общем-то, не дает просто выплеснуться этому всему. Но а, я, в общем-то, хотел бы понимать еще другую вещь, но я думаю, многие хотели бы понимать. А, Главный ты игрок на этом поле все-таки не, не те украинцы, которые сейчас испытывают боль. Они инструмент, мы это понимаем. А игрок это Соединенные Штаты. Так вот, вот этим ребятам что мы можем такого а, как подпортить жизнь, чтобы они перестали зарабатывать на этой войне. Они считают деньги. Когда они посчитают и будет минус, все, все становится. Ну или пойдет по другому сценарию. Я бы разделил здесь э, восприятие европейцев и восприятие американцев. С точки зрения европейцев тоже максимально э, заблокированы в принципе в Европе альтернативные источники информации – то есть э, разговор о доинституализации Германии, это считается кремлевским нарративом. Ты говоришь, ну вот у вас там закрылась такая фабрика, градонесущая, 4 тысячи человек увольняют. На самом деле в регионе другой работы нет. Это такие больные вещи э, для людей. Э, в эти обанкротились, он там бас переезжает. Нет, это кремлевский нарратив. Нет, это оппозиционный нарратив в Европе. Ну, при том, что Европа Европе, Греция или Испания, они не чувствуют так сильно деиндустриализацию, как Германия. Э, дальше вступают в спор экономисты, которые говорят, смотрите, у нас тут э, обещали прогноз падения ВВП, а у нас тут... И рассказывают, как все хорошо. Потом они рассказывают, что у них инфляция не 20%, а всего лишь 16%, прибегают к определенным тоже навстречу экономическим хитростям. И э, на самом деле эта корзина потребления выросла больше, на 20%, при том, что взять карликовые государства балтийские, что взять э, Германию или Грецию. Везде а зарплаты еще не выросли. И в этом отношении я не вижу гражданской солидарности, я не вижу такого гражданского сопротивления, э, чтобы люди вышли на улицу, потому что их тревожит холодильник. Не вижу. Тоже и пропаганда хорошо работает, отрезаны полностью альтернативные источники, как я сказал. Э, но в будущем, в принципе, э, я так скажу, будет очень неприятно. Если, например, люди, принимающие решения о запуске новых заводов, например, Райнметалл, это производство оружия в Германии, это те, кто первые выслужились, прям сказали, мы готовы 88 бронемашин поставить, а 88 бронемашин, 88, это код неонацизма по латинскому алфавиту. Все, кто когда-то занимался темой неонацизма, прекрасно знают, что такое 1-8, что такое 8. На всех неонацистских тусовках люди в футболках входят 1.8.8.8. Правила и условия будущих взаимоотношений должно быть четко сегодня прописано И удар не по народу, который там социальное напряжение выйдет на улицу, что требует. Нет, нет, нет, потоп менеджмент которые прекрасно знают, как они возвращаются по бизнесу через годы, тут же быстренько договорились, там очаровали, э, частный самолет, частная яхта, э, уже окучили и уже подписали контракт какой-то. Вот это должно быть правительственная линия, я считаю, четко для бизнесов, которые имеют отношение к смерти, к индустрии смерти, что их возврат, даже если он завуалированный, он не должен происходить. Э, это раз. То есть не с народом, а с топ-менеджментом разговор очень важен. А насчет, почему его разделить надо, еще есть американский сектор. Американский сектор влияния – это очень сильно поставленная вещь. Это газеты, это СМИ, это люди, которые так мыслят. Это не значит, что он зарплату в Англии получает. Он так мыслит. Он убежденный трансатлант. Он считает, что всегда американцы несут ему добро. И если кто-то говорит в Германию о деоккупации, это снова нарратив Кремля. А вот э, что, если с американцами говорить не через призму Европы, а напрямую? Карибский кризис заключался вот в том... Я что об этом же. Вот вчера мне прислали видео, я его у себя в телеграм-канале выставил. Э, я не знаю, правда, неправда, мол, там подводная лодка российская, фотографии с космоса. И вот она куда-то исчезла с радаров, потом появилась, а потом вернулась. И по водоизмещению можно сказать, что она выше. Это значит, что она стала легче. Значит, она сбросила там два э, дрона подводных, которые лежат возле Америки там и в нейтральных водах, если что, воз... оружие возмездия сработает, там цунами 300 метров. Э, вот Россия это сделала. Я не знаю, фантастика не фантастика, но я знаю одно. Американцы начинают задумываться вообще о процессах, только когда у них угроза непосредственно под порогом, возле их дома. Они действительно не будут считаться с потерями ни украинцев, ни русских, ни белорусов, ни поляков, ни немцев. Им плевать на это все. Но как только есть угроза их существованию, то есть Карибский кризис, он чем был хорош? Тем, что не ожидали, тут же стали договариваться. Вы нам северные потоки взрываете? Ну, мы пробки организуем. То есть разговор вот еще не дошел до этой линии. Это для э, тех, кто с другой стороны. Вот я считаю, мы с другой стороны, мы не проамериканцы э, не дошел до красной линии, которую надо перешагивать. А это непосредственно. Э, белые лебеди, Венесуэла, Куба. Э, непосредственно э, стрельбе э, там где-то в Атлантике, в нейтральных водах с поражениями цели в определенных местах. То есть это нужно демонстрировать. Но демонстрировать, вы думаете, там, спецслужбы Америки не знают, какое у России оружие? Знают. Народ Америки не знает, конгрессмены Америки не знают. Это будет совсем другая игра мускулами, совсем другая. С Китаем, без Китая. То есть, но она где-то в далеком будущем, пока тоже Россию ну, не заставила это все перейти в какие-то красные внутренние линии такой сильнейшей эскалации. Потому что есть ощущение, что вот оно двигается так, так оно будет дальше. Но американцы не понимают, я считаю, вообще разговора нормального. Они понимают только разговор с точки зрения силы. По пропаганде на территории Европы мы проигрываем однозначно. Там подпольные WhatsApp поиска есть, конечно, но не сравнить с сильным американским пропагандистским кулаком. С точки зрения экономики, э, конечно, американцам руки сейчас не выкрутишь абсолютно. Значит, остаются только хулиганские действия. Принцип Северного потока-2, вот кто-то же это сделал, вот точно так же кто-то может заблокировать определенные э, международные маршруты с нефтью. Опять же, в Европе строят там самый крупный завод аккумуляторов. Ну, построили вы его. Покажите мне шахту в Европе, которая этот завод наполнит теми материалами, там, кобальт, еще что-то, никель, э, что нужно для этих аккумуляторов. Нету в Европе. В Германии точно нет, а где это есть? Есть в США, есть в России, частично есть в Латинской Америке, частично в Африке. Вагнер вам в помощь насчет Африки. Это жестко, это в прицелом на будущее, нельзя подпускать. И э, вот э, как действовали американцы? Переворот на Украине раз, ну, плохо получился. Второй раз, о, хорошо получилось. Третий раз непосредственно боевые действия. Это модель. Это модель. И в этом отношении модель американцев в будущем, она должна быть зависима. То есть э, мягкотелость определенных вещей должна быть закончена у России, на самом деле, по количеству санкций, э, и то, что сейчас происходит, экономическое купирование, там, это же реально железный такой колпак, очень сильный Западом. При этом пусть попробует кто-то поторговать с Россией, по рукам дадут моментально. И в этом отношении тоже осознание должно быть, что эти люди не понимают мягкости. Но жесткость не в принципе швырнули э, стол переговоров и сказали, мы не хотим, а жесткость заключается точечном применении силы в тех местах, которые являются стратегически важными. Э, сколько шахт в Африке с кобальтом? Вот они все должны быть превентивными целями. Американцы прекрасно это знают, не стесняются. Европейцы прекрасно знают, не стесняются заниматься, в том числе и переворотами. То есть это должна быть доктрина. Я понимаю, что шумихи в таких э, играх никто не любит. Э, но только как-то получается, что американцы действительно же обыграли. Ну, обыграли проект Украины, обыграли, втянули войну в Европу, реально втянули. То есть для американской экономики нужно понимать, мышление американцев, оно враждебное мышление благополучию европейцев. Опять же, мы находимся в, э, в войне пропаганды. Америка, которая говорит, мы вас напугаем, мы развяжем войну, а теперь будем вам защищать. Ну, ничего себе, ребята. Мы не в состоянии запустить латинос Э, туда, в Калифорнию, в таком количестве, выдавить просто там из Бразилии, из Мексики, чтобы преступность, э, как в Нью-Йорке сегодня, нанимают частных охранников практически все э, маленькие лавки. Ну, понятное дело, сами же рекетеры наехали, сами же предоставили охрану. Все понятно. У них там такие смесь 90-х советских на новый американский лад. Они как жестко поступили, они это американцы, например, в Дерипаске алюминий, очень жестко, откажись. Да. Он играл честно по правилам, которые принесли ВТО в первую очередь. То, что говорили о, о либеральной экономике в контексте э, конкурентоспособности. Он играл четко по правилам, которые Запад дал. Западу надоели правила? Бабах по Днепаске. На самом деле не по нем ударили. Ударили по алюминию потому что чувствуют. И здесь вот Китай нам в помощь, то, что я могу сказать. Китай тоже заинтересован в обладении шахтами, то есть не всегда Вагнер в помощь, иногда это должно быть именно политическое очарование, дипломатические игрища, которые э, должны подписывать контракты, разработки, то есть даже можно себе, вот я сказал, во вред Э, но ну, он сиюминутный в игре. То есть в перспективе нужно понимать, что это глобальная игра. А это перестройка работы практически всей внешней политики, внешних интересов. Э, точечно бизнес, когда работает, он сам по себе. А когда это государственная политика, то это немного другие вещи. Глубочайший анализ нужен, э, как противостоять американцам. И еще раз, белые лебеди в Венесуэле, Куба, это все как бы красные линии для американцев. То есть пока что, судя по всему, нету еще оснований приходить к методике карибского кризиса. Хотя у нас внутри, я считаю, созрело понимание того, что это может произойти. Третья мировой не будет в этом отношении. Американцы как раз э, кажутся, они не полезут в третью мировую. Они чужими руками готовы пробивать вот подбрюшье, чтобы там кого-то обесточить, обескровить экономику России. Плевать они хотели действительно на человеческий фактор. Но с точки зрения собственной трусости, <laughs> нет, американцы не пойдут даже, да, даже в третьей стране на прямое столкновение. Так что, я думаю, это тонкий тоже лед, но американцы с вот этой вот истерией паника, ой, у нас тут рядом будет что-то, большая работа. Э, безусловно, это очень большая работа, и главное, чтобы действительно было понимание, как, это, как эту работу делать системно, э, на разных абсолютных уровнях и в разных точках планеты. Э, потому как этот хитрый ход, о котором вот я всех спрашиваю, а что такого можно сделать тем же американцам, чтобы они либо переключили свои, свое внимание на другую проблему, либо чтобы Украина стала, перестала быть интересной, либо самое главное, чтобы стало невыгодно участвовать в этом, ну и как, не просто участвовать, участвовать, а диктовать правила игры в этом конфликте. Потому как для них это все, в общем-то, где-то игрульки и бирюльки, пусть даже и за деньги, то для нас, я имею в виду сейчас нас, славян, это, это смерти, это трагедии ежедневные, которые, на которые им там плевать. Очень хочется надеяться, что есть светлые головы, объединенные общей идеей, которые примерно понимают, что нужно делать в этом направлении. Вот как-то так. Ну, не знаю, насчет светлых голов они есть. Э, и не наша ответственность накидать маршрут спасения там, российской экономики или там, э, архитектуры безопасности в Европе построить. Другое дело, что обидно, вот светлые головы иногда в паблик вбрасывают, мы обсуждаем, а на самом деле потом, как-то, когда принимается решение, уже паблик не обсуждает ничего. То есть, и в этом отношении список перемирия, вот, я считаю, что нужно привлекать э, всех. И, то есть это нужно запускать, вот как Орбан сделал э, в стране у себя референдум. Он, он, он спросил народ, он поддержку народа получил. Я считаю, что любой договор в будущем, э, который мирный будет, э, что это не привилегия трех-четырех человек, которые все на свете знают очень много вещей, которые нужно по крупицам собирать. Понимаете, там на поверхности лежит ракеты средней дальности, кибербезопасность, э, санкционный список, э, защита журналистов. Введение спецподразделений в Европе против русофобии, которые должны контролировать, когда э, в интернет сети э, там, я тебя убью, это нормальный текст. Когда это было на территории Украины, Украина не считала это преступлением. Но если на территории Польши или Германии поляки еще как-то там так относятся, но немцы четко понимают, это в киберпространстве есть преступление. Не, не, не реагируют на это. И здесь такой вот глобально, как Россия должна защищать русских по всей планете. Это, это безумно тяжелый труд, это очень тяжело с сдвинуть с русофобскими настроениями, отточенными, а выверенными пропагандой. И вот, вот эти вот мирные договора в будущем, ну, чтобы не было, ой, блин, обидно, ой, как всегда, там, не прошли там что-то. Э, в принципе, настоящее народовластие, которое возможно э, в цифровом мире, когда ты можешь проголосовать в интернете, высказать свое мнение, если есть желание, если ты активный гражданин, то, в принципе, э, спецоперация по ливийским нефтяным полям, чтобы они отошли частично Вагнеру, Э, это тоже легитимная вещь. То есть понятно, что за местных никто не знает до этого. Но на самом деле вот эти стратегические вехи будущего, как, где, что, э, давным-давно народ уже понимает прекрасно и ждет вот этих вот таких действий открытых. Чтобы не было ощущения, как в футболе, удар штанга, удар штанга, ай, мимо. Нет, нет, нет. Здесь четкая игра в будущем. По каким правилам мы будем играть. А тут все как-то за кулисами. И когда выиграли, ну, вроде как не суть А когда проигрываешь за кулисами, то очень обидно становится. Мир-то все равно рано или поздно наступит, хотя вот, <laughs> недавно мне попалось э, за 5000 э, лет человеческой цивилизации, там, по-моему, 292 то ли 192 года всего человечество прожило без войн, это к слову. Мы не готовы к контакту с неземными цивилизациями, потому что мы принесем именно вот этот внутренний конфликт землян, в котором мы не умеем договариваться. Недоговороспособность Евросоюза, она очевидна. Недоговороспособность американцев, она не очевидна, потому что она основана на определенных э, импульсах американской экономики. Э, договороспособность России покажите мне эту договороспособность России. То есть недоговороспособность бич цивилизации сегодня все ставят ультиматум, а потом требуют, чтобы их выполняли. Так что... Да? да, погибают при этом простые люди, к сожалению. Ну что ж, э, будем э, верить в лучшее и надеяться на то, что здравый смысл в разных частях планеты как-то все-таки будет преобладать над корыстными и бог весь еще какими интересами. Спасибо вам огромное, Владимир, за, за этот разговор и за ваши оценки.